murakoze umukobwa waciye imyeyo abasha gushimisha umugabo umukobwa waciye imyeyo anagaragara neza kandi umukobwa waciye imyeyo burya ntibirushya ntibigora umugabo kuko yiyumvamo vuba cyane kuko hari byinshi bimushimisha uba wambaye <laughs> aho ngaho uri kuzimiza cyane ariko ntabwo <laughs> uzi se mm. icyo navugaga kuko umugabo burya umugabo uko yakora imibonano n'umukobwa wacimyeyo cyangwa umudamu wacimyeyo ntabwo imuryohera cyane nk'uko yakorana imibonano n'umukobwa utaracimyeyo cyangwa umudamu utayifite kuko mu myeyo habamo uburyohe kwishimisha mm. cyane mm. cyane kwishima eh, cyane cyane ukumva uruhutse eh, nk'umwami wabo batetse mbese eh, ngaho reba guteka imvange n'ahari inyama wajya he wajya ahari inyama hajya ahari inyama none aje ababwira ko byose ari sawa ari ku mavangingo ndetse no guca imyeyo eee bantu ni waneza <laughs> hari ukuntu umuntu agisha inama nk'uku akakugira inama nanjye yangira inama umugabo wanjye twarabanye ariko tubana hari n'ukuntu uba utariyumvamo umugabo turamwiyumvamo turamuha keya neza tarakura <laughs> eh, nyine abikwaka nyine ibintu ukabimuhereza ukumva ko ari ukurangiza umuhango ukumva ko nyine nabikora bikarangira nyine urugo rukomeza ntabwo ari uko biri nasanze atari ko mm, bari kwibeshya <laughs> ntabwo ari ko <laughs> oya ashobora mm. no kubikora amavanye ngo ntaze bitewe n'uko kominikasiyo yawe nawe ntabwo biri gukururana ntabwo mm. biba bikorana umwanya umugabo wawe nawe aguha umwanya mubyigeho mubiganireho mbese icyo wumva ku mutima icyo ari cyo cyose umutekerezaho kimubwire biragenda neza uzamwiyumvamo umwirekurire amazi aze oh yes reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose kuri ino si ya nyagasani umubumbe imana yadushyizeho iravuga ati mugende mubeho mutware buri kimwe cyose gihari ubu aka kanya ngenda adamu nawe uri eva eva turakwakiriye kuri yelo tivi murakoze cyane eh, ariko turi kubona uri kumwe na eva mutoya Eh, nawe turakwakiriye kuri iyo rutire yego nanjye ndabashimiye cyane mm. hmm. ah, muratangira mwivuga mu mazina yanyu kugira twese tubare muri kino kiganiro tuziranye hari abantu bashyashya babonye mama joyce ari ubwa mbere aho bose nabo bakeneye kumenya amazina yiwe ndetse nawe ndakeka yuko ari ubwa mbere abakuzi bakuzi ku rundi ruhande ariko uraza kwibwira n'abantu bashyashya turakwakiriye kuri iyo rutire murakoze nk'ibisanzwe nyiramana solange umugabo umwe ntarahinduka nta nubwo azahinduka abana ni babandi ni babiri mm, yego mm, eh, oya eh ariko ndi kubipanga ni eh, no kubipanga neza ubu ngubu birakaze eh, birakaze zabaye ikibazo yego byarahenze ibintu byose mm. eva muto turakwakiriye kuri yero tv yego murakoze cyane nanjye nitwiringiye goreti nkaba yari umumama wanjye nyine nkunda cyane <laughs> uyu ndamukunda cyane mm. ndamukunda kuko hari byinshi namwungukiyeho yagiye anyigisha ntarinzi ntanatekerezaga ntarinzi uko byanashoboka mm. yebwo rero ndamwegera mbere umubyeyi none nari nishimiye kuba yanyicaje ahantu nkahangaha kugira ngo nanjye ngire icyo nungura bene data mm. bene mama barumuna banjye ye bazakurire muri uwo muco nyine wo mm. kubaha ababyeyi mm. gorete nawe turagushimiye kuba natwe muri kino kiganiro yego murakoze ah, cyane reka duhe ikaze mama joyce umubyeyi wawe atangire adushyira mu kiganiro tubwire ku ngingo zimwe yapanze yuko uno munsi turi buze kuza kuganiraho anatubwire n'impamvu yakuzanye n'icyo uje kumushimira ndetse nawe uraza kuza kuvuga n'icyo umushimira mama Joyce turakwakiriye kuri Yero TV yego nk'ibisanzwe rero yego nawe nababwiye ku bintu bigiye bitandukanye nawe nabaganirije uburyo cyuzuye abakobwa bacamo imyeyo cyangwa se umumama ushobora kuba yubatse urugo ariko akumva ko afite igisebe cy'uko atiyambitse nagiye mbigisha uburyo kibagenda bagenda babigenza bamwe barabikoze ndetse bigenda neza bagenda bampamagara banyandikira ama SMS atandukanye yego ubwo rero ngenda mbigisha uburyo ki umugabo ashobora gukuza igitsina cye bigisha n'uburyo ki ushaka kubakamo urugo rwawe yego urugo rwawe ya none ubu tuvugana ngarutse nshaka kugira ngo noneho mbereke igihamya cy'ibyo natangiriyeho natangiye mbabwira ku bijyanye no guca imyeyo igihamya ndagifite noneho kugira ngo babandi bari hirya no hino bumva ngo si umuco ngo si ah, ah, nje kubaha gihamya noneho cy'umuntu wabyikoreye aze abibabwire njye nababwiye ko nabikoze wenda ntimwakemera ariko abenshi abagiye babyemera bagiye bamumagana noneho nazanye gihamya mm. <laughs> yego ndahari mm. yakwivugira ndahari ibyo avuga kuko nibyo ntabwo nari mbizi ntabyo nari nzi guca imyo ntabyo nari nzi ubwo nyine nabaga ndabona umukobwa mukobwa uri aho nyine numva nta nicyo bimbwiye nkavuga nisi ubundi kurirwa bimvuna ah, bikantera kumva nyine ncitse intege mm. ariko aho namwegerereye gusa nyine kwisanzura ni byiza kuba wakisanzura ku mubyeyi wumva wiyumvamo abo mu muryango cyangwa se yaba na mama wawe rega burya nawe ni umubyeyi ugomba kumwegera ukamwisanzura ukamwiyumvamo kuko hari byinshi uba umukeneyeho urareba nka kuriya umukobwa hari ukuntu akura akajya mu mihango se arakura ibyo ngibyo aba akeneye inama kumenya uko yitwara no guca imyero n'uko bigenda kuko hari igihe akenshi mama wagukinisha akavuga ati bu mva imbere urabona utarabaye igikumi ubundi ubwo ujya wegera abandi bana mukajya ukamubwira uti tujya he mukajya no kuvoma mukajya no akabizimiza ariko burya hari ijambo bashaka kukubwira biba ngombwa kumwegera kumubwira uti sema tuzajyana n'abandi bana ni bande tuzajya tujyana se akoreka n'urungano ati jya mujye mujyana muganire ku buryo ushobora no kwiyanduza utabibonye abana bagenzi bawe bakakubwira ariko uko bakubwiye ukamenya ko ari urungano rwawe ejo hari n'ikindi bazunguka bazakubwira cyangwa n'iwunguka ubabwire ubwo rero aho bitangirira wowe uba witinye nyine kuko ubumva ko uri wenyine ariko iyo mwegeranye mugahuza na mama wavamo ukavuga ubundi ubwo wacimyeyo ndagira ngo mbwire abana b'abakobwa ko umubyeyi nakubaza uti wacimyeyo cyangwa se nka nyogosenge akakubaza ati wacimyeyo jya ushishikarira kumubaza uti se guca imyanya gute niba utabizi cyangwa niba unabizi nabwo umusobanurire kuko hari ubwo ushaka kwibwira ko ubizi ariko hakabaho kutamenya ntumenya ngo babikora batya ntumenya ngo bageza he se bagarukiriza he burya ikintu nyine kigira n'ingano yacyo tumenye uko <laughs> ushobora kubikora nabi nyine ukabitambikisha ukabiberamisha ariko buri kintu cyose kigira inzira yacyo kubabwira aho bagomba hmm. kugeza naho ugomba kugeza nyine nuko ugomba kubikora nuko ugomba kubifata nuko ugomba kubikora wowe se nyuma yo kuba wacimyeyo cyangwa wakambara uwo mwambaro wa gikobwa wabonye itandukaniro ari irihe niba warabikoze uri na mukuru nabwo uraza kuza kubivuga kugira umuntu mukuru wumvaga yuko ibintu bitazagenda neza noneho abashe kugira icyizere cy'uko ibyo bishoboka buryo hari umuntu uri gutanga ubuhamya bw'ikintu nawe wanyuzemo cyangwa urimo wizera ko bishoboka mm. yego nari nkibwira abo bana batoya ko bakagira ababyeyi nyine bakabagira iyo nama ariko n'abakuru nabo sinabaca intege mm. sinabaca intege kuko hari akenshi umuntu aba akuze akavuga ati se ko ndeba nakuze ko ndeba nagiye no mu mihango ndi mukuru hmm. bizakunda oya birakunda birakunda kuko uko waba ungana kose ntabwo biguca intege wegera ababizi nanjye ntabwo nari mbizi <laughs> nanjye ntabyo nari nzi ariko ubu byarakunze ndetse ndi n'umumama hmm. umeze neza cyane ndi umumama ndubatse hmm. narubatse gusa nyine ntabwo nari mbizi naravuga neza ko nakuze bizakunda bizemera bite bikunda bite ubundi bishoboka bite hmm. ariko negere umubyeyi yo kabyara kereka amuhaye nk'inka ahubwo niyo <laughs> niyo imukwiye naramwegere ndamubaza n'agahinda kenshi burya biranababaza hmm. birababaza kuba uri umumama cyangwa se uri n'umwana w'umukobwa w'umwangavu mukuru ukaba utikwije utiyambitse ni igisebo kibi burya yego ntiwaba usebye kubw'icyo ariko gitera intimba gitera intimba kirababaza mu mutima uzi kubona abandi bambaye abandi bikwije abandi reba gukenyera muri nk'abantu murakenyeye muri ababyeyi murakenyeye murikwije muraberewe muraca bagaha impundu ariko wowe ugashyiramo ibintu nk'ibi ngibi nyine byo kwiyambika nk'uko ntabwo biba ari byiza kwambara ubusa abandi bambaye <laughs> burya dore yikwije mm. ubu se wadufata kimwe mm-hmm. reka reka dore ntabwo hanze biri hanze birarangaye iyi ni egisepu mm, ni urugero rwiza mm. rero niyo mpamvu nagira ngo mushimire nanamushimire buriya namushimye kandi naramushimiye cyane mfite ikibazo nkajya nibaza nkicara ntese ubumarange uyu mugabo bizagenda bite hmm. gusa nyine nza kubimutekerereza ambwira ko bishoboka none ubu byarakunze ese eh, umaze kubikora urumva niba wari umumama hari impinduka zabaye hmm. umugabo wawe yaba yarabibonye gute amaze kubona umaze guhinduka yarishimye cyane yarishimye cyane yarankunze urwego ko ubu ndisheri ndisheri na shushu ubu hari byinshi nungutse ariko hari byinshi nungutse hari byinshi ntari nzi ko binabaho binashoboka uretse n'ibyari n'ibindi hari n'ibindi bigenda mbona bikunda kubw'ukuntu nagiye negera umubyeyi akambwira uko nitwara mu rugo ko nakitwara uko namutwara se ibyo byose yagiye abimfashamo bimfasha n'umugabo wanjye ubu twabaye umwe twabaye mm. mwe twarakundanye ariko ubundi nabaga mbona hari akantu nyine nkinga gusa mm. ntiyabimbwiraga narabibonaga ko ari icyo <laughs> gusa nanjye ku bw'uko kutabimenya no kutabyitaho nyine kubigiriramo intege nkeya nkavuga ntinese ko atari byo nihanye ni za ntege nke tugira ubundi ni za ntege nkeya tuba tugomba gushabuka tugatambuka tukabaza Mm, kandi mu kubaza harimo igisubizo cyiza ubu <laughs> nanjye narashubijwe mm, ni ukuvuga ngo abakobwa bakiri batoya ntibegere ntibajye mu rubohero bajye mu rubohero begere abana bagenzi babo hari benshi baba bifuza gusabanirega buriya gusa nuko wenda tuvuga tuti apo tugacika intege ariko haba hariho abantu wakegera baba bakuze simvuga n'abakuze cyane niyo baba batoya ariko ukagira gusabana ugasabana kandi gusabana kwawe ni kuwe kwishema ubundi bugome eh, ukagira gusabana kutishema ubugome kutishema ikindi kintu ukibonamo umuntu nyine ukamwiyumvamo ukaba wanamugisha inama buri kimwe cyose hmm. Hmm. ese ni irihe tandukaniro noneho ry'umukobwa eh, waciye imyeyo cyangwa umumama waciye imyeyo eh, n'umukobwa utaraciye imyeyo mu mibonano mpuzabitsina cyangwa mu buzima bwe bwa buri munsi murakoze umukobwa waciye imyeyo abasha gushimisha umugabo umukobwa waciye imyeyo anagaragara neza kandi umukobwa waciye imyeyo burya ntibirushya ntibigora umugabo kuko yiyumvamo vuba cyane kuko hari byinshi bimushimisha uba wambaye aho <laughs> ngaho uri kuzimiza cyane ariko ntabwo <laughs> uzi se mm. icyo navugaga kuko umugabo burya umugabo uko yakora imibonano n'umukobwa wacimyeyo cyangwa umudamu wacimyeyo ntabwo imuryohera cyane nk'uko yakorana imibonano n'umukobwa utaracimyeyo cyangwa umudamu utayifite kuko mu myeyo habamo uburyohe kwishimisha mm. cyane mm. cyane eh, kwishima cyane cyane ukumva uruhutse eh, nk'umwami wabo batetse mbese eh, ngaho reba guteka imvange n'ahari inyama wajya he wajya ahari inyama hajya ahari inyama none rero si ukubase kasi icyo abadamu batayiciye cyangwa abakobwa batayiciye ahubwo ndabashishikariza kugira ngo begere bamenye si harabura iki ese bikorwa bite mm. abamama nk'aba baba bahari b'inararibonye babizi <laughs> eh, ndamushimira uri umubyeyi eh. umubyeyi nanjye namwungukiyeho byinshi ari byinshi ntarinzi cyane no mu buriri ntabwo byagendaga neza ariko ubu ni sawa ubu eh. ngubu mwashatse ka kantu bajya bashyiraho <laughs> mwashatse simirikwire <laughs> mwakoresheje simirikwire ubu ni woke mm. mm. reka nawe tumuhe umwanya noneho ah, ahwiture niryo jambo twakoresha kuko buryo iyo umuntu ari mu nzira itari sawa haba nko umuntu wamukebura akamubwira ati dore nyura hano yego eh, uyu mudamu arakoze cyane urumva ko eh, mu bintu byose namubwiye mu byo nagerageje kumuganiriza byose yarabikoze none aje ababwira ko byose ari sawa ari ku mavangingo ndetse no guca imyeyo eh, bantu ni baneza eh. <laughs> yego ubwo rero ku bakobwa batari baca imyeyo murumva mugire kuraje abadamu namwe babandi mwaheranwe n'agahinda mwumva ko mutazanyara mutazazana amavangingo mutazagera gute kubera kudaca imyeyo mm. kubera mu buriri ngo byanze ngo byanze ngo murasenya no ubu nyine mukurikira ikiganiro rwose bizagenda neza uzajya ushimisha umugabo umva nta nubwo yakongera kuguca imaze se ntibibaho azajya akubitagira atya rimwe gusa amazi ahita aza yiruka yego murakoze rero mwese mujye mukurikira iki kiganiro mukurikize inama umuntu aba yabagiriye mwimaremo siteresi ku bagabo namwe mukomeze mukore gahunda nabarangiye uburyo ki muzajya mugenda mubigenza gutya ntihazagire musunika ah, mukurura gahoro gahoro neza rwose wa muti ukwiraho neza bizagenda fureshi hmm. ah, tugana ku musozi wacu ku musozi w'iki kiganiro cyacu rero reka duhe uyu mukobwa n'ubundi eh, umubyeyi adusoreze ikiganiro nawe avuga imbamutima ye murakoze cyane no kuri ibyo yaravuze ngo nabyo akenshi hari igihe nakurikiranye ikiganiro cye ngewe akenshi namugisha inama gusa kuri ibi ngo hari ubwo uba uri umukobwa ugashika nk'umugabo ngo ataza ukababara ukavuga uti ese mama byagenze bite ni umugabo utabizi se bimeze bite ukumva nyine ufite ikibazo ariko burya hari ukuntu umuntu agisha inama nk'uku akakugira inama nanjye yangira inama umugabo wanjye twarabanye ariko tubana hari n'ukuntu uba utariyumvamo umugabo turamwiyumvamo turamuha keya neza tarakura <laughs> eh, nyine abikwaka nyine ibintu ukabimuhereza ukumva ko ari ukurangiza umuhango ukumva ko nyine nabikora bikarangira nyine urugo rukomeza ntabwo ari uko biri nasanze atari ko biri mm, bari kwibeshya <laughs> ntabwo ari ko biri <laughs> oya mm. ashobora no kubikora ngo ntaze bitewe n'uko kominikasiyo yawe nawe ntabwo biri gukururana ntabwo mm. biba bikorana umwanya umugabo wawe nawe aguha umwanya mubyigeho mubiganireho mbese icyo wumva ku mutima icyo ari cyo cyose umutekerezaho kimubwire biragenda neza uzamwiyumvamo umwirekurire amazi aze hmm. <laughs> yesi ndagushimiye cyane rero wowe wabanye natwe muri kino kiganiro nshimira na mama joyce ndetse n'uyu mushiki wacu harya nitwa iringiye goreti goreti dushimira umuntu wese wakoze subscribe kuri yelo tv niba utarakoze subscribe kora subscribe tujye tubana muri bino biganiro byacu ibiganiro byacu ni buri munsi kora subscribe rero tujye tubana turasoza muvuga mama joyce araza kuza kuvuga nimero ziwe kugira n'abandi bakeneye kumuyoboka barebye kino kiganiro bamuyoboka ibintu bigende neza amazi na bya bindi byose bigende neza <laughs> yego murakoze eh. ah, nimero zanjye ntabwo zigeze zihinduka ni za zindi zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe eba ni ikaze kabisa nzajya nkukorera neza wowe niba utabasha kubyikorera ariko niba ubasha kubikora eba na fureshi kuraje kandi ujye umpamagara umbwira uti byarakunze mm. burya umuntu aguhamagaye akakubwira ko ibintu byakunze nawe ugira kuraje yo gukora ibindi byinshi no gutegura ibindi byinshi turagushimiye rero